біз кеше торғайдан келдік үлкен дайындық болды торғайдың халқы дұға дұғай сәлем айтып жатыр мына тойды ахмет Патшаның жүрегі жылдығына үлкен жоғары деңгейде дайындық болды бірақ осы әулекеде өзіміздің жерлестердің басына қасірет төнгенде той тойлап жатқан дұрыс емес деп шешім қабылдапты оны біз дұрыс деп санаймыз дегенмен де осы бүкіл сол торғайдағы торғайдың халқы азаматтары жастары өзім астанада тұрамын торғайға барып ол тойға көріп қатысып барлық жастар мына жігіттер бар келіп кешеден бері барлық көмегімізді беріп жатыр мен өзім журналистпін журналистпен жұмыс істеймін бірақ осы жерде қара жұмыс болсын ақпараттық жұмыс болсын халықпен кездесіп осы мемлекет тарапынан жасалатын көмекті әкімшіліктің жігіттері бар осындағы барлығын біріктіріп түсіндіріп жатырмыз ең бастысы енді сол жаңа өзіңіз айтқандай халыққа ең бастысы баспана берілсе ауласындағы шаруашылықта тіршілікті ары қаратай игеріп алып кетуге барлығы дайын отыр сондықтан ең бастысы халыққа баспананы басында қазір қыс келіп қалды уақытында берілсе сол үлкен шаруа деп ойлаймыз сондықтан расында бұл үлкен шаруа мен жаңадан уәдемді бердім үш айдың ішінде барлық зардап шеккен адамдар баспаналы болады деп күмәнім жоқ бұл мәселе бойынша ол бір екіншіден тойға байланысты жағдай енді осы апаттық жағдайды ең алдымен шешіп тастайық содан кейін мен амандық болса тағы осы қасиетті жерге келіп ахмет байтұрсыновтың бабамыздың рухына тағзым етіп тойды өткіземіз торғай халқы күтіп отыр